mas atomig cymharol. Edrychwch ar y tabl cyfnodol yn fanwl a gwelwch chi nad ydy'r rhifau mas yn rhifau cyfan. Ond chewch chi ddim cael darn o proton neu neutron. Felly, pam nad ydy'r rhifau mas ma yn rhifau cyfan? Yn y byd go iawn, dyw un môl o elfen ddim yn cynnwys 100% o un isotop yn unig. Yn un môl o glorin, mae yna 25% o glorin 37 isotop o glorîn gydag 20 o niwtronau. Mae'r 75% ar ôl yn cael ei wneud o glorin 35, isotop gydag 18 o niwtronau. Mae'r rhif ma yn cynrychioli'r cyfartaledd rhif mas o'r isotopau sefydlog. Yn achos clorin, tua 35.5. Felly, gelwyr y rhif y mas atomau cymharol. Os ydych chi'n gwybod y canrannau o'r isotopau, gallwch chi gyfrifo'r mas atomau cymharol trwy wneud y cyfrifiad yma. Defnyddia i e clorin fel enghraifft. Yn gyntaf, lleoswch bob canran a'i rhif mas. Yma lleoswch 75 a 35 a lleoswch 25 a 37. Adiwch y rhifau yma ac wedyn rhannwch y canlyniad a chant i gael y mas atomau cymharol. 35.5.